Nice down. Easy. Easy, easy, easy, easy. One more, one more. Nothing will break. Easy, easy. Turn करके मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ Ay, ये वही मेरी तरफ मेरी तरफ इसकी बहुत बुरी हालत है बस नहीं करो नीचे हो पैसे जाओ नीचे हो relax you can smile easy easy उस तरफ देव जी कहाँ से ब्लॉक करती हैं असम से असम से नीचे वाला पैसे ना ब्लॉक कहाँ से किया um, Amity Law School से नोएडा इतनी अच्छी पढ़ाई होने लगी है अपने सेल्फ की प्लानिंग है Easy. Okay. Easy. Relax. Cholo.